Türkiyənin Bayraktar şirkətinin Azərbaycandakı törəmə şirkəti olan Bayraktar Texnoloji Azərbaycan MMC saytında işçilərin qəbuluna başlayıb. Şirkət ötən ilin payızında dövlət qeydiyyatına alınıb. Korona xəbər verir ki, Bayraktar Texnoloji Azərbaycan, Bayraktar Tektaz internet saytında 18 vəzifə üzrə vakansiya elan edib. Sayt haqqında məlumatı aşağıda yerləşdirdiyimiz bölmədən əldə edə bilərsiniz. Ən sadə hərbi hissədə əsgər özünü güllələyərək öldürüb. Bu barədə Koronaya Hərbi Prokurorluğun mətbuat katibi Firad Əliyev məlumat verib. Belə ki, yanvarın 24-ü Müdafiə Nazirliyinin Ən sadə hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu əsgər Salahov Əkram Asimoğlunun odlu silahdan atəş açmaqla özünü öldürməsi barədə Qubadlı Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olub. Məlumat əsasında Qubadlı Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşları araşdırmalara başlayıb. Faktla bağlı özünü öldürmə həddinə çatdırma ittihamı ilə Cinayət işi başlanıb, şahidlər dindirilib, müvafiq ekspertizalar təyin olunub, istintaq davam etdirilir. Azərbaycanın sabiq Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov 6000 manata yaxın pensiya alır. Korona xəbər verir ki, sabiq MTN şefinin pensiyasının yüksək məbləğdə hesablanması onun uzun illər nazir və yüksək rütbə daşıması ilə əsaslandırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən isə bildirilib ki, pensiya məbləği şəxsi məlumatlar kateqoriyasına aid edildiyindən bu barədə ya şəxsin özü tərəfindən ya da müvafiq müvafiq məhkəmənin sorğusu əsasında açıqlama verilə bilər. Qeyd edək ki, hal-hazırda Eldar Mahmudovun 66 yaşı var. 2004-cü ildən ölkənin Milli Təhlükəsizlik naziri olan Mahmudov 2015-ci ildə vəzifədən azad edilib. Həmin vaxt Eldar Mahmudov general polkovnik rütbəsində olub.